male. lui, eh. io vengo qui <laughs> quando io voglio, sì sì, io abito in quel palazzo di là, quando mi occorre la roba vengo qui e la vengo a prendere. 20 metri quadrati per una persona, questo qui è per uno solo, qui c'è un'altra persona, siamo in due. È così è un passatempo diciamo fa bene a, alla mente perché intanto vedi crescere le cose, hai un interesse, uh mhm. -huh. capito? Sì, sì, sì. Vengo sola, neanche mio marito è interessato, viene a vedere ogni tanto e magari a criticare. <laughs> Potevi far così? <laughs> Dico no, io faccio come voglio nel occhi. hobby. All'inizio si parla verso l'80, e questo pezzo di terreno qua rimaneva vuoto. Gli anziani a Modena si sono trovati e hanno detto perché? Andiamo in pensione, non abbiamo la possibilità di sfruttare questo terreno qua. Hanno chiesto al comune, era una buona iniziativa e ha dato i suoi risultati. Abbiamo 200, 200 persone che vengono qua a piantare l'insalata, a fare la chiacchiera con l'amico. Deve venire il quartiere che si trova là eh, con tutti i documenti della pensione, viene liberato uno spazio e glielo danno. A lavorare trova anche la compagnia, stiamo insieme a parlare. Sono solo due anni che ho questi orti, però penso che sia già 40 anni che ci sono. Quando sei qui ti sembra di essere sei in mezzo diciamo così alla, alla, alla natura per cui ti senti, ti senti il tuo io è insomma sei, sei in pace con te stesso, stai bene e poi è divertente perché se hai la passione per la terra in modo di, di sbizzarrirti c'è tanta creatività, devi di crescere certo devi anche volergli bene sì, sì. perché anche le piantine hanno bisogno di di, di calore, anche loro, che vivono, sono viventi. No? Dopo veniamo in Argentina a fare gli orti. <laughs> <laughs> <laughs> Eh.